सफ्टवेयरमा बनाउने चिजलाई क्रिएटिभिटी भन्दैनन् है if you are a graphic designer you must be a creative person if you are not a creative then we will discuss in this video today so यदि तपाईँ क्रिएटिभ हुनुहुन्न भनेपछि डिजाइनर्स बन्न सक्नु हुँदैन यस्तो चाहिँ कुराहरू छैन एन्ड आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामीले यही सिक्नेवाला छौँ as a graphic designer how you become a creative or creative designer or graphics so let me uh, let me finish the concept about the creative right so if you are thinking creative uh, creativity is like um, creating designs idea thought process or your uh, sketch sketch uh, sketches idea uh, so bring it into uh, your uh, visual into a uh, uh, software and creating some designs or graph something that's not a creativity so we are learning about the creativity here so what was that so यहाँनिर अब म चाहिँ पिपिटी सेयर गर्न चाहन्छु तपाईँहरूसँग यहाँनिर हेर्न सक्छु बिकम अ क्रिएटिभ डिजाइनर अब यहाँनिर बिकम अ क्रिएटिभ डिजाइनर भन्नुको कारण के हो हेर्नु हामीले चाहिँ डिजाइन क्रिएट गर्ने मात्र होइन कि एउटा प्रब्लम सल्भ गर्छौँ है त्यसै कारण हामी चाहिँ एकदमै क्रिएटिभ पनि हुनुपर्ने हुन्छ र हामीले प्रब्लम सल्भ गर्न सक्ने एउटा चाहिँ थट प्रोसेस मैले भने जस्तै तपाईँहरूको आइडिया हुन्छ स्केचिङ हुन्छ होइन तिनीहरू चाहिँ हुनसक्छ है यहाँनिर अब हेर्नु म चाहिँ एक्सप्लेन गर्छु अब first thing is sketching ideas है रफ स्केच ब्रेन स्ट्रमिङ भने यहाँनिर हेर्नु अब त्यो पनि प्रोसेसमा आउँछ है त्यो बुझ्नु अब क्रिएटिभ कसरी हुने मैले पहिले चाहिँ एक्सप्लेन गरिदिएको छु सफ्टवेयरमा बनाउने चिजलाई क्रिएटिभिटी भन्दैनन् है के बनाउने भन्ने थिङ्क गर्नेलाई चाहिँ क्रिएटिभिटी भनिन्छ अब त्यो चाहिँ कसरी हामीले एचिभ गर्न सकिन्छ कसरी how you become a creative person right for designing or creating arts or art become a artist everything like become a musician become a singer right so will cover that so sketching भने अब हेर्नु ब्रेन स्ट्रोमिङ एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ त्यसको लागि हामीले चाहिँ स्केच गर्नुपर्ने हुन्छ स्केचिङ आइडिया अब यहाँनिर हेर्नेवाला छौँ सेकेन्ड थिङ इमेजिन पर्पज अब हामीलाई थाहा हुनुपर्ने हुन्छ हेर्नु हामीले चाहिँ त्यो प्रोसेसलाई किन इमेजिन गरिरहेको छौँ सपोज थिङ कि देयर इज वान प्रडक्ट मानौँ गुगल प्रडक्ट छ गुगल ट्रान्सलेट अब त्यो बनाउनुको पर्पज के हो कि अरू अरूलाई जस्ट फर इक्जाम्पल कि I'm searching on English to how to make videos अब त्यसलाई चाहिँ ट्रान्सलेट गर्नको लागि कसरी म चाहिँ भिडियो बनाऊँ भनेर त्यहाँनिर नेपाली या फिर हिन्दी ट्रान्सलेट हुनसक्छ त्यसले चाहिँ के गर्छ प्रब्लम सल्भ गर्छ एन्ड केही पर्पज हुन्छ एन्ड त्यस्तै सेम थिङ इज क्रिएटिभमा के हुन्छ भने चाहिँ वाट वेयर डिजाइन्स अब हेर्नु डिजाइन्स के हुन्छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ पर्पजले बनाउँछौँ क्या जस्ट फर इक्जाम्पल सेल्स हुनसक्छ इन्फर्मेसन हुनसक्छ है वेयर भन्नाले अब कुन ठामको लागि हुनसक्छ त्यो प्लेसेसहरू हुनसक्छ इक्जाम्पल्सको लागि भने अब तेस्रो पोइन्ट छ listen what they are saying right so every time it's not work for creativity so uh, it's design purpose or something else like कि तपाईँले कसैलाई कसै कोही क्लाइन्टलाई सुन्दै हुनुहुन्छ केही प्रडक्ट सर्भिसको बारेमा भन्दैछ जस फर इक्जाम्पल यहाँनिर हेर्नसक्छ they know about their business is to understand भने है they know about their business is to understand भने अब हेर्नु तपाईँको क्लाइन्ट छ या फिर कुनै पनि इन्डिभिजुअल लाभलाभ पर्सन छ त्यसलाई आफ्नो बिजनेसको बारेमा या फिर प्रडक्ट्सको बारेमा या फिर हुनसक्छ केही कुराहरूको बारेमा त्यसलाई जानकारी हुन्छ धेरै जसो है अनि त्यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ फर्स्ट सुन्नुपर्ने हुन्छ राम्रोसँग सुन्नु अनि बुझ्नु अनि बल्ल केही कुराहरू भन्नु भन्नु एभ्री टाइम लिसन मात्र नगर्नु किनभने अगाडिवालाले तपाईँलाई सोध्छ कि यो चाहिँ मान्छे अलिकति त कम्युनिकेसन छैन है अहिले कुरा गर्नेवाला छन् कम्युनिकेसनको बारेमा पनि स्किल्सको बारेमा पनि हेर्नु भन्दाखेरि तपाईँले केही कुराहरू भन्नुपर्ने हुन्छ लाइक के अँ बुझिरहेको छु सर अँ यस्तो हो यस्तो भनेर तपाईँले सजेसन पनि दिन सक्नुहुन्छ है तर बिचमा कुरा नकाट्नु होला होइन first thing is being a creative person तपाईँले चाहिँ अरूलाई सुन्न सक्ने हुनुपर्ने हुन्छ अब फर पोइन्टमा जान्छ man be up to date with trends भने अब क्रिएटिभ हुनु अब म चाहिँ यहाँनिर ग्राफिक्सलाई रिलेट लिएर आउन है डिजाइन्सलाई be a creative be being a creative and be update with a trends like मार्केटमा के चलिरहेको छ एन्ड पिपलहरू के के के कुराहरूमा इङ्गेज भइरहेछन् लाइक कि सपोज थिङ कि तपाईँ यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ चाहिँ इङ्गेज हुनुभयो यो कन्टेन्टदेखि लाइक कि एनएफ क्रिएटिभ भन्ने च्यानलले हामीलाई चाहिँ यस्तो किसिमको कन्टेन्ट प्रोभाइड गरे यसरी इङ्गेज हुन्छन् है aware engage and that skills aware up to date भने up to date with trend not only trend skills like कि अब हेर्नु ग्राफिक डिजाइनमा के हुन्छ थ्री डी इलिमेन्ट्स हुन्छ फ्ल्याट आइकन्स हुन्छ होइन टु डी हुन्छ सपोज थिङ कि तपाईँले अलग अलग चिज इलिमेन्टहरू युज गर्नुपर्छ जस मानौँ कि क्लाइन्टलाई चाहियो थ्री डी अब तपाईँसँग टु डीको नलेज मात्र छ त्यो पनि अब स्किल सिक्नु सिक्नुपर्ने भयो नि त होइन तपाईँले त्यसलाई पनि अप्नाउनु पर्ने भयो अपग्रेड गर्नुपर्ने भयो त्यसै कारण है not only the designs area if you are a singer dancer you should learn the steps also vocabulary also as well communication language है अब यहाँनिर म छिट छिटो छिटो बोलिदिएँ भने नि तपाईँलाई अप्ठ्यारो हुन्छ स्लोली बोल्यो भने तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ है त्यस्तै किसिमले यहाँनिर छ be to up to date with trends not only trends every with like what is going on news है न्युज पनि रिड गर्न सक्नुहुन्छ अब फिफ्थ पोइन्ट छ यहाँनिर travel and observation this is the one of the most important for a creative being a creative or become a क्रिएटिभको लागि चाहिँ तपाईँले ट्राभल एन्ड अब्जर्भेसन गर्नुपर्ने हुन्छ सपोज हेर्नु म चाहिँ एउटा चुरो अलवेज भन्छु तपाईँ कतै पनि ट्राभल गर्ने तपाईँ ट्राभल गर्नको लागि फाइनेन्सियली फ्री हुनुहुन्न भने चाहिँ तपाईँ अब्जर्भ गर्न सक्नुहुन्छ कुराहरूलाई कसरी हामीले चाहिँ हेर्न सकिन्छ त्यो लाइक कि हामी ट्राभल नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन जस्ट लाइक कि नेचरमा गयो तपाईँको घरको टेरिसमा माथि जानु होइन अनि आँगनमा बगैँचाहरूमा हेर्नु के चिजहरू छन् just for example if if you are went outside or somewhere like jungle or rivers you will see the beautiful place like natural things like water lips त्यहाँदेखि पनि इन्सपिरेसन लिन सक्नुहुन्छ क्या त्यो कुराहरूलाई अब्जर्भेसन गर्नु अब सपोज थिङ कि म सिटीमा बस्छु यहाँनिर सिटिजमा बाहिर निस्किने बित्तिकै के हुन्छ चारैतिर कलरै कलर अनि लाइटै लाइट हुन्छ किन लाइट त्यहाँनिर लाइट भइरह त्यो अब्जर्भ गर्नु भने कुन कलरहरू चाहिँ त्यहाँनिर युज भयो टेक्स्ट युज भयो त्यस्तो चाहिँ यो चाहिँ डिजाइन्सको कुरा भयो अब्जर्भेसन गर्ने चाहिँ एउटा वान अफ द मस्ट हेर्नु अब्जर्भेसन तपाईँले एकदमै एकदमै लाइक तपाईँले यदि तपाईँ ग्राफिक डिजाइनर हुनुहुन्छ अब्जर्भेसन गरिराख्नु भएको के के अब्जेक्टलाई अब्जर्भेसनले चाहिँ तपाईँलाई के गर्छ एउटा थट प्रोसेसलाई एकदमै छिट छिटो तपाईँलाई गराइदिन्छ एन्ड तपाईँले के बनाउनु पर्ने हो त्यसमा पनि हेल्प गर्छ just for example I'm wearing a red T shirt or jumper हेर्नु यो किन युज गरिरहेको छु ब्याकग्राउन्डसँग यहाँनिर यो कलर पप भयो या फेरि त्यस्तो भयो त्यस्तो किसिमको अब्जर्भ गर्न सकिन्छ just for example if you are watching me then you are listening like listening or screening by eye contact right यो पनि अब्जर्भेसन हुनसक्छ यस्तो किसिमलाई भन्छन् observation be become a creative चाहिँ यो चाहिँ एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट छ किनभने चाहिँ हेर्नु अब्जर्भेसनले तपाईँलाई चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ नि यहाँ पुऱ्याइदिन्छ क्या जस्ट फर इक्जाम्पल यदि तपाईँ कहाँ कोही बिजनेस पि बिजनेसम्यान पिपल आउँछ भने साइडलाई त्यसलाई अब्जर्भ गर्न सिक्नु how he talks or she talks with you क्या अनि how is it how is sits like त्यस्तो कुरा कुराहरूलाई अब्जर्भ गर्नुपर्ने हुन्छ आई होप अब चाहिँ तपाईँले बिज बुझ्नुभयो होला बिइङ अ क्रिएटिभ भनेको चाहिँ डिजाइनसँग मात्र रिलेट गर्न सकिँदैन सबै कुराहरूमा रिलेट हुन्छ आई होप हजुरलाई यो सेसन क्लास राम्रो लाग्यो होला यदि सेसन क्लास राम्रो लागेको छ भने चाहिँ मलाई कमेन्ट गरेर भनिदिनु कस्तो लाग्यो यस्तै भिडियोहरू आगामी दिनहरूमा उपलब्ध गराउनको लागि so see you on the next video and that stay creative है